It's the thing. MVP! Gaying! Siyempre! Johnson Pro! Uy! Uy! Ba't ganun? Ano yan? Lasting ng buhay. Uy, dun tayo sa bulo ng pani. Yeah! Uy, ano? Eh, sayang. Makapag-cable pa. Oh, nice! Uy, Magawa mo. saan nakakuha? Sayang. Aray ko, aray ko, aray ko. ああムカつくよ Ang galing ko talaga, no? Potato! Potato. I'm joking. No, no, stop! Stop! The brake! Stop! Dito. Na. Mang. Oh. Na. trying to drive Pang! <laughs> Pang! Pang! Woo! Nice! Woo! Ang galing ko! Tutulog ako, nakikita ko sa bungawa nyo! Pagong, pagong. This, this, this is not okay. This needs to stop now. Ay! Baliw ka yata eh. Bobot. Sumobra! Tara, tara. Uy, uy, uy, uy! Uy! Ba't ganun? Ano yun? Nani yung di ba? Teka rito. Maubos ang ano yan, energy. Maubos energy. Kaya nga, ako yung pinapasandahan. Oh. Oh. Boko. Oh. Oh, la! Oh, Meanwhile. Wow! Galing ko mag-drive ngayon ah. Parang meron akong lisensya ngayon. Ang galing! Uy, bobo. Bumangga. Wow! Oy, kore, kore, kuwari. Patay ako. Ayun. Napakadami. Uy, uy, uy, baka mamatay ka dyan! Ah! Nice! Kadita ko to, kadita ko. Nice! Nice. Nag-aray, aray. Aray! Yo! Pagkatama kayo. Oh! Hindi, patay ako. Lembra a hora.